桂花是什么？桂花不是不是台湾的原生种。你们桂花是花蕾，它没有花蕾，它花直接铺露在你的眼前，是吧？现在不是桂花开的季节。哎，对了，那后来只有一只了，因为一只往生了嘛。那还有一还有一只，我们就送给那个台中有一个基督教的大学。 大家好，我今天帮你介绍的是板桥林家花园。我们现在来到古书这边，自己看，然后跟我们进去参观吧。 这个是宁佳花园的导览图，然后。 自然花园的去，现在那边那栋是私人产业，还有导览员和申请才能进去观赏。等下不知道可不可以拍，等下再可以拍的话再拍给你们看哦。 因有游客禁止进入，就不要进去哦。 那是古色古香保留下来的。我们遵守的那个指标轴。 就可以了。 真的都，你家的人读书的那个，都会上面哦。 我们继续参观吧。这个走廊叫窄小。 我们来到达与诗巨星。 切记哦，这边的门槛要跨过去，不能直接踩踏哦。 应该还有穿梭名园的少女，实践那个解谜游戏哦，大家有兴趣的赶快去参加看看哦。可以留言底下告诉我，好不好玩呢？ 我们先来到三落大处，这边。咸丰三年，临平侯子国王国华国芬兄弟合建的。然后我们现在等那个导览。进来之前呢，你们可以先。 预定你们要的场次，然后我们刚好进来的时候已经错过两点场的，我们现在要等三点的那一场，要记得要先拿，不然这个有人数限制的哦。这个这个是什么？这是我们花园的桂花大道。桂花是什么？桂花不是不是台湾的原生种。 那桂花是花蕾，它没有花蕾，它花直接铺露在你的眼前，是吧？是现在不是桂花开的有它还是非常稀少，应该看不到。 <laughs> 所以眼睛不行，看看不到，很小嘛。所以它没有花花蕾，它直接暴露在你的眼前吧。刚参观那个参观部落还不错。 但是里面不能拍照，请你们要遵守哦。这个，这些。这个是，看看这个像，格，这个价格。这个，那当然讲的还不错。这个你们早期是养了两只。哎，对。那后来只有一只了，因为一只亡生了嘛。那还有一还有一只，我们就送给那个台中有一个基督教的大学，中正大学，因为他们有驯鹿，就送给他们去照顾。 这是他们要求的。个一哈，一的。你们可以提早来先预约那个导览，因为名额有限，因为疫情的关系，一次只能十五个人。只要半个小时，里面私人产业的不错，然后外面的三十分钟的导览。 跟这种，今天逛下人家板桥花园，还蛮有意义的。听那个导览员解说，还蛮仔细的，还蛮值得来走一趟哦。不知道你们喜欢吗？喜欢的话帮我点个赞，让我知道哦。或者你们参观过林家花园，可以底下留言哦，告诉我你们的心得。 那我们下期影片见喽，拜拜。